assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar assalomu alaykum hurmatli qadrbaland mehmonlar avvalambor to'ylar muborak bo'lsin bugun siz uchun aziz va qadrli bo'lgan insonlarning nikoh va baxt oqshomlari keling ularning eng baxtli kunlariga birgalikda sherik bo'lamiz albatta demak hurmatli aziz mehmonlar kechamizning asosiy sababchilari ikki yoshlarimizni davr markaziga taklif etishdan avval keling barchamiz hurmat yuzasidan o'rnilarimizdan turgan holda sizning chiroyli qarsaklaringiz olqishlar bilan ikki yoshlarimizni davra markaziga taklif etamiz marhamat avvalambor yana bir karra assalomu alaykum uzoq yaqinga tashrif yurgan hurmatli aziz mehmonlar xayrli oqshom hurmatli mehmonlar barchangizga yaxshi kayfiyat tilagan holda tantaramizni ochiq deb e'lon qilamiz va umid qilib qolamizki hammaning kayfiyati ko'tarinki albatta bugungi kechaga yig'ilishimizga asosiy sabab ikki yoshlarimiz deb aytishimiz mumkin albatta ikki yoshlarimizga bugungi unutilmas baxtli kun muborak bo'lsin niyat qilamiz ilohim baxtli bo'linglar shirindan shakar farzandlarning ota onasi bo'ling deya yurak qalblardagi samimiy dil izhorlarini bildirgan holda kechamizni ochiq deya e'lon qilamiz hurmatli yoshlarimiz hurmatli iskandar mohinur avvalambor to'ylar muborak bo'lsin bugun hayotingizdagi eng baxtli oqshomlardan biri va sizning quvonchli kuningizga mana shuncha mehmonlar yaqinlar qarindoshlar sherik bo'lib turishibdi ishonchim komil bugungi to'y albatta fayzli o'tadi to'g'rimi albatta ishonchimiz komil yanada fayzli o'tishi uchun negaki ko'rib turganimizdek kechamizda yosh katta turli xil soha vakillari tashrif buyurishgan go'zal latofatli maftunkor opa singillarimiz eng nafis ayollarimiz aka ukalarimiz ota onajonlarimiz ham bu ham bo'lsa har ikkala oilaga chinakam baxt tilagan holda hurmatli aziz mehmonlar agarda mana shu dasturxon stollardagi noz ne'matlardan qo'lingiz bo'sh bo'lsa agar группа поддержки deyishadi keling ikki yoshlarimiz va ularning oila a'zolariga chiroyli qarsaklar olqishlarni taqdim etib qo'yamiz yana ham balandroq ko'rinishda bravo qoyil mehmonlarimiz juda ham faollar endi bugungi oqshomni biz yulduzli deb atashimiz mumkin chunki o'zbek estradasining bir nechta taniqli vakillari shaxsan kelin va kuyovni tabriklash uchun hozirdan tashrif buyurishni boshlashdi albatta to'g'ri aytasiz demak bugun bu yerda estradamizning bir necha yorqin yulduzlari sizlar uchun kuylaydilar va albatta bugungi fayzli visol oqshomda boshlovchilik vazifasini o'taydigan ikki ijodkorlar hurmatli hamkasbim go'zal latofatli farangizxon va dilmurod g'ulomov sizlarni xizmatingizda bo'lgan holda albatta kechamizning birinchi mehmon san'atkorini taklif etar ekanmiz juda ham yaxshi bilasiz turli mavzularda keng janrlarda o'z ijod namunalarini taqdim etib kelayotgan via marokand ijodkorlarini keling azizlar olqishlar bilan sahnamizga taklif etamiz marhamat qarsaklaringiz olqishlar charos raqs ansambliga tashakkur so'zlarini e'lon qilgan holda demak hurmatli aziz mehmonlar kechamiz davom etar ekan barchaga yana bir karra yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin albatta kechamizning asosiy sababchilari ikki yoshlarimizni bugungi unutilmas baxtli kunlar bilan chin dildan tabriklaymiz ilohim baxtli bo'linglar shirindan shakar farzandlarning ota onasi bo'ling deya eng samimiy dilizxorlarni chin dildan tilaymiz juda ham chiroyli tilaklar bildirdingiz albatta kelinimiz hamda kuyovimizga oqshom so'ngiga qadar faqatgina yaxshi tilaklar bildirib qolamiz hayotlari juda ham go'zal bo'lsin har holda ular bir birlariga ko'ngil qo'ygan holda yangi baxtli hayot sari qadam qo'yishyapti bugun ularning orzulari ushalgan kun va to'y unutilmas hamda fayzli o'tishi uchun albatta yulduzli san'atkorlar tashrif buyurishgan va bizda navbatda yana bir mehmon borlar albatta farangizxon sizning har bir so'zlaringizga chin dildan qo'shilgan holda demak kechamizning navbatdagi mehmon san'atkorini sahnamizga taklif etar ekanmiz juda ham siz yaxshi bilasiz el yurt ardog'idagi sevimli xonandalarimizdan estradada alohida o'z o'rniga ega yorqin yulduzlarimizdan go'zal latofatli nilufar usmonovani keling azizlar qarsaklar olqishlar bilan taklif etamiz marhamat hurmatli mehmonlarimiz yana bir karra hammangizga yoqimli ishda qatirab qolamiz kelin kuyovlarimizga esa albatta eng yaxshi niyatlar xuddi menga o'xshab sizga o'xshab bugun yig'ilgan mehmonlar yoshlarimizga faqatgina baxt tilashmoqda sevgilari muhabbatlari abadiy bo'lsin hech qachon muhabbatlarga ko'z tegmasin har holda hayot sevgi muhabbat bilan go'zal nima dedingiz albatta sevgi muhabbat bilan go'zal to'g'ri aytasiz aynan kechamizning unutilmas sonlarida barchaga yana bir karra yaxshi kayfiyat dasturxon stollarga marhamat yoqimli ishtaha yana bir karra ayizlar demak sahnamizda esa qarshi olamiz charos raqs ansambli o'zlarining chiroyli musiqiy ijodlari bilan siz azizlar uchun marhamat bravo qarsaklaringiz olqishlar turli xalqlarning albatta raqs ijod namunalaridan biz birgalikda bahrolar ekanmiz hurmatli aziz mehmonlar kechamiz davom etadi yana bir karra barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda e'tibor bersak kechamizda yosh u katta turli xil soha vakillari tashrif buyurishgan u ham bo'lsa ikki yoshlarimizni muborakbod etish maqsadida kechamizda nafaqat yoshlarimiz balki yosh ulug' insonlarni ham uchratishimiz tabiiy hol aytishimiz mumkin xolayu ammajonlar deymizmi onajonlarimiz buvijonlarimiz mana shu insonlarning iltimoslarini inobatga olgan holda biz hozir bir necha o'zimizning o'zbekona milliy kuy taronalar qo'shiqlarini e'tiboringizga havola etamiz taqdim etgan holda bayram kechasini chiroyli raqslar bilan birgalikda davom ettiramiz demak azizlar marhamat yoshi ulug' insonlarni ham uyalmasdan tortilmasdan davra markaziga taklif etamiz kechamizning mezbon san'atkorlari shohona ansambli sizlar uchun kuylaydi rahmat azizlar belgilangan joy joylarni egallaymiz va biz kechamizni davom ettiramiz oldinda yana bir necha mehmon san'atkorlarimiz bor bu ijodkorlar kim ekanligini bir necha soniya daqiqalardan so'ng albatta bilib olasiz hozir esa aynan kechamizni farangizxon e'tibor bersak misol oqshom boshlangandan buyon hali bironta ham tabrik so'z bo'lgani yo'q lekin hozir har ikkala oilaning iltimoslarini biz inobatga olgan holda tabriklar dil izhorlarday e'lon qilamiz va ana undan so'ng kechamizni yanada bir bayramona ko'rinishda davom ettiramiz negaki oldinda hali yana bir necha mehmon san'atkorlar bor ekan bu mehmon san'atkorlar kim ekanligini bir necha daqiqalardan so'ng albatta birgalikda bilib olamiz hozir esa mamnuniyat ila tabriklar dil izhorlari uchun biz davra markaziga ikki mehribon volidai muhtarama onajonlarimiz ikki mehribon volidalarimizni davra markaziga taklif etmoqchimiz endi bugungi oqshomni yig'ilgan mehmonlardan da ko'proq albatta onajonlarimiz intiq bo'lib kutishgan ular ushbu kunni orzu qilishgan shuning uchun avvalambor biz onajonlarimizni chin dildan tabriklaymiz mana shunday baxtli kun ularga ham muborak bo'lsin va o'zingiz aytganingizdek tabrik so'zi uchun taklif etamiz iskandar mohinur yana bir karra to'ylar muborak bo'lsin bugungi oqshomning har bir lahzasini eslab qolishga harakat qiling chunki bugun hayotingizdagi eng unutilmas oqshomlardan biridir albatta to'g'ri aytasiz unutilmas onlar biz esa tabriklar dil izhorlari uchun marhamat qilib mehribon voliday muhtarama onajonlarimizni tabriklar dilizxorlari uchun taklif etamiz tunlarni bedor o'tkazgan haqqi deymizmi oq yuvib oq tarab voyaga yetkazgan onalar mo'tabar dunyo turguncha turing onajonlar deya niyat qilamiz hurmatli aziz mehmonlar agarda qo'lingiz bo'sh bo'lsa nafaqat san'atkorlarimizga nafaqat ikki yoshlarimizga onajonlarimiz volidalarimiz uchun bir chiroyli qarsaklar bo'lsin onalarimiz uchun olqishlar azizlar judayam chiroyli qarsaklar olqishlar orqali biz volidai muhtarama onajonlarimizni albatta davra markaziga taklif edarkanmiz rahmat azizlar kechamiz davom etadi yana bir karra barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda ana endi barchani diqqat e'tiborini yuqoridagi monitor ekranga tortmoqchimiz belgilangan joy joylarni egallashingizni iltimos qilgan holda aynan taksi uz ijodkorlaridan tayyorlangan maxsus albatta lavhaga biz birgalikda guvoh bo'lamiz marhamat buvijonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin rahmat to'ylari muborak bo'lsin tashakkur biz esa imkoniyatdan foydalangan holda buvijonimizni barcha duo niyatlariga qo'shilgan holda aynan dunyo restorani tantanalar zalining har bir jonkuyar xodimlari nomidan deymizmi mana shu zaldagi aziz mehmonlar professional foto video studiya ijodkorlari tashrif buyurgan yorqin yulduzlarimiz kechamizning tashkilotchilari va boshlovchilar farangizxon va dilmurod g'ulomov shu bilan bir qatorda sevimli ijodkorlar shohona ansambldan yaxshi niyatlarini bildirib azizlar agarda qo'lingiz bo'sh bo'lsa keling ikki yoshlarimizni bir chiroyli qarsaklar bilan olqishlar bilan kuzatib qo'yamiz baxtli bo'linglar